Thank you. Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangieji. Esu tikra, kad kiekvienas bent kartą esate patekę į situaciją, kai bandydami pasinaudoti registrų centro, sodros ar mokesčių inspekcijos elektroninė sistema pasiekite aklavietę, iš kurios nei pirmin, nei atgal. Nebent savo pastangomis ar specialisto padedami randate tą vienintelį mygtuką, kurį paspaudus sistema jums leis užbaigti norimą užsakymą ar veiksmą. Kaip tada jautėtės? Artimiausias realybėje apibūdinimas, ko gero, būtų kaip ištrūkę iš skaitmeninio kalėjimo. Be abejo, kompiuteris ir naujausios skaitmeninės technologijos būtinos. Be jų niekaip. Ir savaime suprantama, kad visi privalome būti įgyję skaitmeninį raštingumą. Tačiau už viso to, kaip netrukus pamatysime, slypi slibinas, kurio blausių akių gilumoje dažnai laiku nepastebime. Tad šiandien būtent apie tai – apie tamsę skaitmenizacijos pusę ir kaip jos išvengti. Norėdami spėti paskui technologijas, mokomės jas valdyti. Tai yra spaudyti mygtukus taip, kaip sumastė jas kūręs programuotojas o programuotojas dažniausiai nurodo vieną vienintelį būdą, kaip atlikti reikiamus veiksmus. Ir, kaip jau matėme, su skaitmeninėmis technologijomis nepasiginčysi. Arba atliksi veiksmą 100 procentų, taip kaip iš tavęs tikimasi, arba liksi įtmusę kandęs. Jei toks vienpusis labirintas mus kuriam laikui klampina vos vienoje kitoje sistemoje, dar pusė bėdos vis patogiau negu, tarkim, bėgti į loterijos bilietų terminalą, mokėti už komunalinės ir taip toliau. Tačiau, jei ta pati situacija su vieninteliu teisingu mygtuku kartojasi vėl ir vėl, ir Zoom'e, ir gausybėje skaitmeninio parašo sistemų, ir ko ne visose skaitmeninėse parduotuvėse, pradedame pamažu susivokti, kad tiesiog esame verčiami šokinėti per kliūtis, kaip šuneliai cirko arenoje. Pažanga tai pažanga, Tačiau kaipgi su mūsų laisve? Ar tik nuo ryto iki vakaro neužsimam vien tuo, ką mygtuko tikslumo mums numatė kiti? Didelė dalimi taip ir yra. Markas Zuckerbergas su savo komanda užsodino mus ant skaitmeninio bendravimo adatos. Kai kelioms valandoms užlūžo Facebookas su Messengeriu ir Instagramas, apie tai pranešė visi žinių kanalai – mūsų vaikai kaip tik tuo metu dėliojo galutinius planus, kaip sveikins mokytojus artėjančios mokytojų dienos proga. Jie taip ir liko iki galo nepasiruošę, nes nesusiprato tiesiog SMS vieni kitiems pasiuntinėti. Mat atgyvenęs metodas. Žinoma, galima paprieštarauti ir sakyti, kad žmonės patys tai pasirinko. Tačiau ar žinote, kad viską, ką Facebook'e parašote, ir tampa Facebook'o nuosavybė? kitaip tariant Zuckerbergo turtu. O tada Facebookas su juo daro ką tik nori, o jei tiksliau, leidžia kitiems tai pamatyti, o už galimybę žiūrėti jiems tenka matyti ir reklamas, už kurias Facebookas beje jau ima pinigus. Be to, jau esama ne vieno atvejo, kai verslai buvo uždaryti dėl to, kad interneto bendrovės savavališkai užblokavo jų paskiras. Ir ką ten verslai, Twitteris netgi užblokavo Donaldo Trumpo asmeninę paskirą, šiam dar esant JAV prezidentu. Nes prezidento išsakyta nuomonė Twitteriui pasirodė netoleruotina. Taigi, internete neturime jokių teisių. Ten negalioja teisė į privatumą, mus bet kada gali užblokuoti, gali šnipinėti, naudotis mūsų duomenimis ir taip toliau. Bet ir alternatyvos nelabai turime visgi pats didžiausias pavojus yra tas kad visa tai iš skaitmeninės erdvės slenka į mūsų fizinį gyvenimą tai ir yra minėtosios skaitmeninio slibino akys politika socialinis gyvenimas vis labiau tampa pajungtais tam pačiam vektoriui privalai aukoti laisvę vardan pažangos ir negali rinktis kitaip Vokiečių filosofas Martinas Heideggeris dar prieš antrąjį pasaulinį karą išpranašavo, kad besąlygiškas kliovimasis technologijomis išugdys monstrą, kuris mus pavergs. Jis atkreipė dėmesį, kad didžiuliuose fabrikuose, elektrinėse ir visur kitur, kur vyrauja rimtos technologijos, žmogus tampa joms tarnaujančių sraikteliu. Kitaip tariant, technologijos tampa slibinu, kuriam aukojame savo geriausius kad patys galėtume gyventi geriau. Todėl kyla klausimas, ką daryti, kad išsivaduotume iš skaitmeninio kalėjimo. Išeitis visgi yra. Turime atsispirti pagundai dėl pažangos aukoti tai, kas sudaro žmogaus esmę, kas mus daro žmonėmis. Tai yra savo dvasinį pasaulį ir amžinasias dvasinės normas bei vertybės – žmogiškai orumą ir žmogiškai bendravimą jei būsime autentiški žmonės ko mūsų jaunąją kartą ir moko michaelio metodas o ne bedvasiai technologijų vartotojai ar tik jų aptarnautojai skaitmeninės technologijos mums realiai pasitarnaus ir įvyks virsmas į šviesę pusę. Technologijos atliks savo paskirtį, kurią ją ir numatėme. Tik jeigu dėl jų neaukosime žmogiškumą ir liksime aukščiau jų. Mums tai grėsmingas išbandymas, Tačiau labiau negu paties išbandymo reikėtų bijoti jo neišlaikyti. Tad kiekvienas pasistengime ir skaitmeninėje tikrovėje išlikti autentiškai žmonėmis, kad skaitmeninės technologijos tarnautų mus išlaisvinti, o ne pavergti. Šiandien tiek, o kitoje mūsų laidelėje apie tai, kiek tiesos yra posakėje liaudės balsas Dievo balsas. Žiūrėkite, bandykite ir jums patiks. Iki.